Erdogan a engagé la Turquie dans un tragique engrenage de la guerre et de la répression. Il a fait lever l'immunité parlementaire des députés du HDP et il vient de destituer 24 maires de ce parti. Tous ces élus sont ou peuvent être à tout moment emprisonnés. C'est avec beaucoup de gravité et de fierté que je réponds à l'appel du HDP en décidant de parrainer son coprésident, Seleatine Demirtas, et de soutenir avec mon groupe tous les parlementaires menacés. Séléatine Demirtas, c'est l'homme de la main tendue, de la paix et de la démocratie dans la dignité. Son engagement et sa popularité a fait de lui un homme politique incontournable en Turquie et motive aujourd'hui toute la haine que lui portent Erdogan et tous les nationalistes turcs. Je m'engage à faire connaître à la représentation nationale française et à l'opinion publique de mon pays sa situation, avec tous les communistes. Nous appelons la France et l'Union européenne à faire clairement entendre à la Turquie qu'elle ne doit plus violer impunément les droits humains. Je joins ma voix à toutes celles et ceux qui s'élèvent et qui crient « Stop Erdogan ».